یہی ہم ہم نے سمجھا یہی ہے پڑھا یہی ہم ہم نے سمجھا یہی ہے پڑھا محمد سا کوئی محمد سکوئی نہیں سکو حیا دم دم کو دیکھا حیا دم دم دمیا کو ک دیکھا سکوئی سکوئی نہیں نہیں محمد مد سکوئ مدین آپ کا ہے میرے مصطفیٰ دو جہاں زمین آپ کی آسمان کا ہے میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے ستاروں کا یہ کارواں کا ہے ستاروں کا یہ کار چمیا ستا آپ کا ہے زمین پلک سے جھک کرے کہا زمینِ فلک سے جھکے کر کا محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا मद सको मोहम्मद सको